एक्सपर्ट कुक में आपका स्वागत है आज मैं आपको आलू पनीर की सब्जी बनाना सिखाती हूँ इसके लिए हमें चाहिए रिफाइंड ऑयल हींग कसूरी मेथी जीरा हल्दी धनिया पाउडर मिर्च पाउडर साल्ट गरम मसाला प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट दो टेबल स्पून तीन चार टमाटर की प्यूरी पाँच छः हरी मिर्च पीसी हुई दो boil potato 250 gram paneer cubes में कटा हुआ सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई में एक से डेढ़ कड़छी रिफाइंड ऑयल डालेंगे तेल गर्म होने पर उसमें एक चम्मच जीरा थोड़ी सी हींग डालकर भूनेंगे जीरा भूनने के बाद इसमें प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे पेस्ट भूनने के बाद इसमें धनिया पाउडर हल्दी पाउडर डालेंगे अब इसमें टमाटो प्यूरी व कसूरी मेथी डालकर भूनेंगे भूनने के बाद इसमें पनीर डालकर चलाएंगे इसके बाद इसमें उबले हुए आलू डालकर अच्छे से भुनने देंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे भूनने के बाद इसमें एक गिलास के करीब पानी डालकर थोड़ी देर पकने देंगे आखिर में आधा चम्मच गरम मसाला डालकर सर्व करेंगे लीजिए तैयार है चटपटी आलू पनीर की रसेदार सब्जी